Всем привет, вы на канале Ихайдрон, если хотите научиться делать такие финты в Dream League Soccer 2019, то смотрите мое видео. Итак, поехали! Итак, для этого заходим в тренировку. Так, у нас загрузка. Вот она загрузила. Так чтобы сделать вот такой вот финт, во время движения футболиста проводим резко пальцем вверх. Для того, чтобы сделать вот такой вот финт, нужно резко провести пальцем вниз. Для того, чтобы сделать вот такой вот финт Роналду, нужно провести пальцем справа налево. Для того, чтобы сделать удар через себя, нужно нажать кнопку C и провести пальцем снизу вверх. Давайте попробуем сделать это все в игре. Так, давайте вот так вот обматываем всех. Пасуемся вот так вот. вот. Давайте обмотаем, обматываем так вот всех. Вот давайте сейчас навесом вот так вот почти в девятку попал угловой у нас. Так, бьем вот так вот. вот. Давайте сейчас вот так вот головой давайте. Так, голевой удар. Так, повтор. Так, голевой удар у нас. Вратарь бьет. Давайте берем вот так вот мяч. А сейчас забираем у них мяч и будем мотаться у них. Так, вот так вот мотаемся. Кевин Дебрюина. Давайте вот так вот радугу делаем. Так, у нас мяч забрали. Давайте бежим за мячом, не успели. Ну ладно, давайте заберем сейчас у них. Забираем, забираем, забираем. Все отлично. Так вот, мотаемся. Так, у меня, к сожалению, забрали мяч. Давайте у них теперь заберем мяч. Так, забираем, забираем, забираем. Ну, выбрасывание, ребята. Так, давайте сейчас кинем, например, Кевину Дебрюина. Так, он не поймал. Забираем мяч. Все, забрали. Давайте сейчас мы помотаемся вот так вот. Отлично. Радугу делаем. Пасуемся. Типа, так, давайте сейчас обмотаем всех вот так вот. Леонель Месси! Да почти Пахба в пустые ворота просто забивает шикарный гол. Поль Пахба, вот повтор. Такой вот повтор. Красиво, конечно, Пахба забивает гол. Так. Роналду, давайте... Сейчас Роналду попытается забрать мяч. Так, Кевин Де Брюйна, давайте забираем. Отлично, забрали. Мотаемся вот такой вот. Класс. Так, давайте вот так вот радуга делаем и бьем сдалека. Почти был гол. Но его не было. Так, ребята, давайте. Берем мяч. Не успели. А, да, успели. Так, Месси. Криштиану Роналду давайте мотаемся вот так вот. И бьем поворотом через себя ножницами даже пробил. Криштиану Роналду бил. Карта счет 1-0 в пользу Барселоны. Так, Вильям. Так, Леонель Месси, давайте сейчас навес вот так вот дадим. И Криштиану Роналду не успел взять мяч, к сожалению. Так, у нас выбрасывание, давайте сейчас. Марсало кидает. Так, Серхио Рамус я кинул. Кстати, да, Леонель Месси почти был гол головой у нас. Повтор. Так, Виллиан давайте сейчас попытаемся 2-0 сделать. Роналдо! Почти был гол. Назар! Это Назар. Не было гола, к сожалению. Сейчас уже первый тайм закончится, ребята. Так, все, первый тайм уже закончился. Итак, друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте писать мне комментарии. Ну а с вами был Андрей, ну а всем пока!